ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ವಂದನೆಗಳು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಹೋವನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಯಹೋವನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿರಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆನಂದವಾಗಿರುವಂತ ಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇರುವಂತ ಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿರುವಂತ ಮುಖ ನಗು ಮುಖ ಸಂತೋಷದ ಮುಖ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ದೇವರು ಕೋಪದ ಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲವನ್ನೇ ಆತನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬಂದು ದೇವರು ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರಳಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನೇ ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ರು ದೇವರ ದೇವರನ್ನ ಯಾರು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇತ್ತೋ ಆ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರುವಂತ ನೋಹನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ದೇವರು ಬಿಡಿಸಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ದೇವರು ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡಿದಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಆನಂದವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗ್ಲಿ ದೇವರ ದಯೆ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೋಪದ ಮುಖ ಬರುತ್ತೆ ಆತನ ದಯೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದೇನಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರುಣಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೂ ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೋಸೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನೀವು ಆರೋನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನೀವು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾವು ಓದಬಹುದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಹೋನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯ ಇಡ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ಯಹೋನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂಬುದೇ ಹೀಗೆ ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು ಆರು ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಜನರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೀವು ಜನರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಹ ಜನರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೌದು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ಬಯಸಬೇಕು ಆತನ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಾನಿಯಲ್ನ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ಲಾಲಿಸು ಹಾಳಾಗಿರೋ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾಲಯದ ಪವಿತ್ರಾಲಯವನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಮಿತ್ತವೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನೀನು ನೋಡು ಅದಲ್ಲೂಯ್ಯ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಪವಿತ್ರಾಲಯವನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನೀನು ನೋಡು ಅದನ್ನ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ದಾನಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರೇ ನೀನು ಸೇವಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದ ಕಡೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನೀನು ನೋಡು ಅಂತೇಳಿ ಹೌದು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖ ಯಾವ ಆಲಯದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಆಲಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ದೇವರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮನಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೀರ್ತನೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನೋಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನನ್ನ ನೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಸಹ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತೇಳನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡು ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡು ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತೇಳನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರ ಸಂತೋಷವಾದ ಮುಖದಿಂದ ಆನಂದವಾದ ಮುಖದಿಂದ ನೀನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ತಿರುಗಿ ಉನ್ನತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರಿಸು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡು ಆಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವವು ನೀನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡು ಆಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ ಮುಖದಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ನೋಡಪ್ಪ ಆಗ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರಲಿ ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಲಿಸು ಅಲೆ ಲೂಯ್ಯ ನೋಡಿ ಕೀರ್ತನಕಾರನು ಪದೇ ಪದೇ ದೇವರತ್ರ ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖ ನಮ್ಗಿರ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖ ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರುಣಿಸಿರಿ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಸಹ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೇನು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆತನ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಕೊಡುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಕೊಡುವಂತ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಕೊಡುವಂತ ದಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡೋಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ದೇವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು ನಿನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನನ್ನ ದಯೆ ತೋರಿಸು ನಿನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ದಯ ತೋರಿಸಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೇವರೇ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ದಯ ತೋರಿಸು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸು ದೇವರೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತಾನೆ ಜೂಮ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡು ನಡ್ಸ್ಕೊಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸು ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇಲೆ